recuerdos llegan a mi mente con profunda emoción. Eran años donde se inculcaban el respeto y el honor. En las calles los niños corrían hasta que se ponía el sol. Hoy la escoria inmigrante toda la paz nos quitó. felices sabemos pronto volverán, porque al invasor extranjero vamos a aplastar. Puntos hundos globalistas invaden mi nación. Terroristas, narcotraficantes, drogas y prostitución. Este tiempo acabará. no se ha rendido y nunca lo hará. Ahora luchemos juntos, la patria hay que cuidar. Chile es para los chilenos, honremos nuestra identidad. Nuestros días felices sabemos nuestra identidad.